температурасы туруктуу болгон процессти карайлы мындай процесс изотерма процесси бул процессти демонстрациялаш үчүн алдыбыздагы орнотууну карайлы бул орнотууда жабык сильфон цилиндри турат үстүндө айлануучу винт турат цилиндрдеги винтти айлантып бийиктигин чоңойтсо цилиндрдин ичиндеги абанын көлөмү дагы чоңоет сильфонду резина түтүгү аркылуу манометрге туташтырат манометр болсо атмосфера басымынан ашыкча басымды аныктайт ошол себептен алгачкы басым 0. көлөмдү жайдан азайталы монометр басымдын көбөйгөнүн билдирүүдө кайра жайдан көлөмдү чоңойтобуз бул учурда идиштеги газдын басымы азайюууда демек мындай жыйынтыкка келебиз массасы турактуу болгон газдын температурасы дагы турактуу болсо анда газдын көлөмү басымга тескери пропорциялаш